নমস্কাৰ মই কল্পিতাই আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ কল্পিতা ক্ৰিয়েটিভ কৰ্ণাৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে বহুত ভালে আছে আৰু দেৱালী আহি পালেহি বেছি দিন নাই আৰু সকলোৰে আছে পূৰা যা যোগাৰ চলি আছে প্লেনিং চলি আছে কেনেকৈ কি কৰিম ক'ত কেনেকৈ কি সজাম ঘৰ ঠিক কৰা ঘৰ চফা কৰা নহয় জানো সকলো ব্যস্ত হৈ আছে তাৰ মাজতে মই আজি লৈ আহিছোঁ কেইটামান টেবুল ডেকৰ আইডিয়া কেনেকৈনো আমি টেবুলখন সজাব পাৰোঁ কাৰণ কোনোবা যদি প্ৰথম আহে প্ৰথম চকু পৰে টেবুলতে নহয় জানো টেবুলখন যদি ধুনীয়াকৈ সজাই থওঁ তেতিয়াহ'লে দেখিবলৈও ৰুমটো ভাল লাগে আৰু এটা পজিটিভ এনভাইৰমেণ্ট এটাও দিয়ে আৰু সেয়াহে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব কাৰণ আজি ইয়াতে আছে যে ৰংগলীৰ ওপৰত মই কেনেকৈ পানী দি পেলাই কি ধৰণে মই চাকি সজালোঁ সেই সকলোখিনি আপোনালোকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মোৰ চাবলৈ পাব আৰু শেষলৈকে চাব ফ্ৰেণ্ডছ আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে আজি মোৰ ভিডিঅ' তেওঁলোকক কৈছোঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তেতিয়া আপোনালোকে আগলৈও এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া হাতৰ কামৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে চাব পাৰিব ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ বেছি দেৰি হ'ব চাওঁ বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো ৱাটাৰ কেণ্ডেল বনাবৰ কাৰণে প্ৰথমতে মই এটা কণ্টেইনাৰ লৈ লৈছোঁ চাওকচোন প্লাষ্টিকৰ কণ্টেইনাৰ নহ'লে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে যিকোনো প্লাষ্টিক বটলৰ এনেকুৱা এটা গোলকৈ কাটি ল'লেই হ'ল এইধৰণে এখন পাতলকৈ চিট এখন উলিয়াই ল'লোঁ চাৰ্কল শ্বেপত আৰু তাৰপিছতে ইয়াত এটা মই ফুটা কৰি দিম বেছি ডাঙৰ ফুটা কৰিব নালাগে এইধৰণে সৰুকৈ এটা ফুটা কৰিলেই হৈ গ'ল আৰু তাৰপিছতে মই এতিয়া মোৰ যিটো গ্লাছ হয় গ্লাছটো ৰেডি কৰি ল'ম এটা গ্লাছৰ চিচা পাত্ৰ যিকোনো চিচা পাত্ৰ লৈ ল'লেই হ'ল আপোনালোকে আৰু তাতে মই অলপমান ফুল ফ্ৰেছ ফুল লৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াত মই দি দিছোঁ পানী আৰু তাৰপিছতে মই ইয়াতে ঢালি দিম অকণমান মিঠাতেল মিঠাতেলে দিব ৰিফাইন অইল নিদিলেও হ'ব বা ৰিফাইন অইল অইলো ইউজ কৰিব পাৰে একো কথা নাই আৰু তাৰপিছতে চাওকচোন মই শলিতা এডাল বনাই লৈছোঁ প্ৰথমতে এডাল মই কটনৰ শলিতা লৈছোঁ আৰু এতিয়া প্লাষ্টিক ছিটখনৰ মাজেদি মই এই শলিতাডাল ভৰাই দিলোঁ আৰু এইধৰণে তাৰপিছত লাহেকৈ মই এই গ্লাছৰ ওপৰত এইধৰণে ৰাখি দিম আৰু চাওকচোন যিখিনি বেছি এক্সট্ৰা পাৰ্ট যিটো বাঢ়ি আছিলে সেইখিনি মই কাটি দিলোঁ আৰু এতিয়া মোৰ অলমষ্ট ৱাটাৰ কেণ্ডেল ৰেডি হৈ গ'ল একেবাৰে সহজ হয় আপোনালোকেও বনাব পাৰিব ঘৰতে থকা বস্তু দি পেলাই আপোনালোকে যদি বিচাৰে ইয়াতে অকণমান সুগন্ধি ধুনীয়া তেল ইউজ কৰি দিওঁ বুলি তেতিয়াহ'লেও পাৰে দিবলৈ আৰু এইখিনি মই লাষ্ট ইয়েৰ বনাইছিলোঁ ইয়াতে চাওকচোন মই অলপমান কালাৰ ষ্টোন দিছিলোঁ তাৰ ওপৰত মই ফুলৰ কেঁচা ফুলৰ পাহি কিছুমান দিছিলোঁ আৰু বাকী দুটা গ্লাছত মই কালাৰ এড কৰিছিলোঁ যিবিলাক ফেব্ৰিকৰ কালাৰ হয় সেই কালাৰবিলাকেই পানীত মিক্স কৰি পেলাই এই ধৰণে মই ৱাটাৰ কেণ্ডেল বনাইছিলোঁ আৰু নেক্সট টেবুল ডেকৰ আইডিয়াটোৰ কাৰণে চাওকচোন মই ইয়াত প্ৰথমতে এটা লৈছোঁ গ্লাছ আৰু চিচাৰ গ্লাছটোত মই মেৰিয়াই দিছোঁ এডাল লেচ যিকোনো ধৰণৰ লেচ আপোনালোকে লগাব পাৰে আৰু মই ইয়াতে আঠা ব্যৱহাৰ কৰা নাই ইয়াতে মই আঠাৰ বদলি লগাইছোঁ দুডাল ৰাবাৰ বেণ্ড মই লগাই দিছোঁ যিহেতু আঠাটো যদি লগাই দিওঁ আকৌ স্ক্ৰেচ পৰি যাব পাৰে পিছত আঁতৰোৱা সময়ত সেইকাৰণে মই আঠাটো লগোৱা নাই এইধৰণে মই গোটেই গ্লাছটোত এনেকুৱা এটা লেচ লগাই দিলোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি দিছোঁ গ্লাছটোত পানী আৰু এইটো এটা ধুনীয়াকৈ সজাব পাৰিব আৰু ইয়াৰ তলত যদি আপোনালোকে এখন গ্লাছ থৈ লয় তেতিয়াও দেখিবলৈ আৰু বেছি ভাল লাগিব আৰু এইডাল মই জ্বলাই দিছোঁ আৰু এতিয়া চাওঁচোন আহক ইয়াৰ কেনেকুৱা লুকটো আহে আৰু এইটো চাওক মই এই গ্লাছটো যে দেখিছে আপোনালোকে এই গ্লাছটো মই এইটো মেথডতে বনাইছিলোঁ আৰু নেক্সট ডেকৰটোৰ কাৰণে মই লৈছোঁ এখন প্লেট টেবুলৰ মাজতে মই এই ধৰণে প্লেটখন ৰাখিলোঁ আৰু তাৰপিছতে ইয়াত মই কি দি আছোঁ চাওকচোন আৰু মই ইয়াতে দিছোঁ অলপমান আম পাত যিহেতু জানোৱেই আমাৰ আম পাতটো বহুত ব্যৱহাৰ হয় যিকোনো ভাল কামত আমাৰ আম আম পাত ব্যৱহাৰ হয় আৰু সেয়েহে মই ভাবিলোঁ আজি এই টেবুল ডেকৰটো মই অলপমান ইয়াতে আম পাত দি পেলাই সজাওঁ আৰু প্লেটখনৰ কিনাৰে কিনাৰে মই এইধৰণে গোলকৈ গোটেই আম পাতখিনি সজাই গ'লোঁ আৰু এতিয়া এই প্লেটখনৰ ওপৰত মই দি দিম এইবিলাক মোৰ ৰংগোলী পাউডাৰ আৰু এইধৰণে চাওকচোন গোটেই প্লেটখনত মই দি ল'লোঁ যিকোনো ধৰণৰ কালাৰৰ আপোনালোকে দিব পাৰে ব্ৰাইট কালাৰবিলাক দিলে মানে বেছি ভাল লাগে ৰংগোলী পাউডাৰখিনি মই ভালকৈ ছেট কৰি ল'লোঁ অলপমান গোল কৰি ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ শ্বেপ এটা দি লৈছোঁ আৰু তাৰপিছতে মই ইয়াতে বহাই দিছোঁ সৰু সৰু মোৰ টি লাইট কেণ্ডেলখিনি আৰু নেক্সট টেবুল ডেকৰটোৰ কাৰণে লৈছোঁ মই অলপমান পানী এটা ডাঙৰ বাউলত লৈ লৈছোঁ আৰু তাৰপিছতে মই ইয়াতে ফ্ল'টিং যিটো পদুম ফুল আহে সেই পদুম ফুলপাত দি দিছোঁ আৰু ছাইডত মই এনেকুৱা এডাল প্লাষ্টিকৰ মালা এডাল মেৰিয়াই দিছোঁ আৰু চাওকচোন এইটো লোক আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে আৰু এইটো মই এটা চুকত ৰাখিছোঁ এই ধৰণে এটা মলা এটা ইয়াতে অলপমান ফুল দি দিছোঁ আৰু এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ ডাঙৰ পট যদি থাকে আপোনালোকে বনাব পাৰে ইয়াৰ ডি আই ৱাই মই ডেছক্ৰিপশ্যনত মই লিংকটো দি দিম এই মলাটো সম্পূৰ্ণ D I Y step by step মই কেনেকৈ বনাইছিলোঁ সম্পূৰ্ণ আছে আৰু এইটো মই এটা এণ্ট্ৰেঞ্চ ডেকৰ হিচাপে ৰাখিছিলোঁ যোৱাবাৰ দিৱালীত আৰু ছাইডত মই এডাল দীঘল মালা লগাই দিছিলোঁ দৰ্জাৰ কিনাৰত এইধৰণে মই সজাইছিলোঁ আৰু এটা টেবুল ডেকৰ এইটো আপোনালোকে এই ধৰণেও বনাব পাৰে এইটো মই এখন প্লাষ্টিকৰ প্লেট এখনত এইধৰণে কালাৰ কৰি থোৱা চাকি মই এইদৰে সজাইছিলোঁ নেক্সট টেবুল ডেকৰ কাৰণে মই লৈছোঁ ইয়াতে এখন কাঁহী আৰু কাঁহীখনত মই অলপমান মিঠাতেল লৈ ল'লোঁ মিঠাতেলটো গোটেই কাঁহীখনতে মই ভালকৈ সানি ল'ম আৰু চাওকচোন এই ধৰণে মই সানি লোৱাৰ পিছত অলপ সময় এই ধৰণে অলপ থাকিবলৈ দিলোঁ আৰু তাৰপিছতে মই লৈছোঁ এখন ষ্টেঞ্চিল আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ ষ্টেঞ্চিল ল'ব পাৰে বা নিজেও ডিজাইন কৰিব পাৰে তাৰপিছতে ইয়াতে মই অলপমান ৰাংগোলী পাউডাৰ এই ধৰণে মই ছটিয়াই দিছোঁ আৰু মই অকল মাজৰ যিটো ডিজাইন হয় সেই ডিজাইনকণহে লৈছোঁ খুব বেছি যিহেতু ডাঙৰ নহয় কাঁহীখন আৰু আপোনালোকে মন কৰিব যাতে ৰংগোলী পাউডাৰটোত নিমখ থকা যিটো এটা ৰংগোলী পাউডাৰ আহে সেইটো যাতে নহয় এইটো নিমখ নথকা যিটো পাউডাৰ আমি যিটো ফাকুৱাত যিটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেনেকুৱা নিচিনা যিটো পাউডাৰ আহে সেইটো হয় এটা ৰংগোলী পাউডাৰত কিন্তু অলপমান নিমখো থাকে সেইটো ব্যৱহাৰ নকৰিব সেইটো কৰিলে মানে এই ডিজাইনটো নাহিব আৰু এইধৰণে মই ছেট হ'বলৈ দিলোঁ ৰংগোলী পাউদাৰখিনি দি হৈ যোৱাৰ পিছত মই ষ্টেঞ্চিলখন লাহেকৈ উঠাই দিম এতিয়া এইখন কাগজৰ হেৰি হয় কাগজৰ ষ্টেঞ্চিল হয় আপোনালোকে নিজেই পেপাৰ কাটিং কৰি পেলাই এই ধৰণে ডিজাইনো দি ল'ব পাৰে আৰু এতিয়া মই লাহেকৈ পানী ঢালি দিছোঁ আৰু গোটেই যিখন কাঁহী হয় কাঁহীখনত মই কমপ্লিটলি পানীখিনি ঢালি দিম আৰু ইয়াৰ পিছতে মই এতিয়া সজাই দিম ফ্ল'টিং কেণ্ডেলছ আপোনালোকে ভিডিওটো ইমান সময় চাই আছে তাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে আজি মোৰ ভিডিঅ' তেওঁলোকক কৈছোঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত যিটো বেল আছে বেলটো অল কৰি ল'ব ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ চাওকচোন এতিয়া মই প্ৰায় মোৰ সজাই পেলাই হৈ গ'ল আৰু এইটো চাওক ইয়াৰ ফাইনেল লুকটো আৰু ইয়াতে মই এডাল সৰু